接，把这个挂进去，把这个挂进去，接，把这个挂好，行。 去，一个一个一个一个一个一个一个哎呀，一个一个。 А трепаю. Тихо не пугайся. Я такого легко. Чем другое. Все. เสียงปลามันเยอะกว่าเชียว Jeff